Hello, hello, hello, bro. Hello, hello. Hey, hey, hey. Sorry, sorry, sorry, bro. Big fan, bro. Thank big fan. Okay, okay. It's okay, okay. How many? How many, bro? Only two. Only two. Only two. Two guys. Two guys, bro. Okay, okay, okay, okay, yeah, Yeah. Okay, okay. <laughs> okay, okay. Bye, bye, bye, bye, bye, bro. See ya, see ya, bro. Bro. Okay, okay. အာမင်းချစ်တယ်ဘာတော့မဒီမဲ့ချစ်တယ်လားပြောတယ်ဟမ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟမ်လိုက်ရရကောင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်လားပြောနေဟမ်ဒီကောင်ဒီမှာစကားပြောတင်လာလားဒီဟမ်တင်းနေကြနိုင်ငံကောင်အဲ့ဒါချုပ်ကောင်နေဆိုချုပ်ဖို့ကောင်နေမျက်နှာပြတာ ഞാൻ മോക്ടക സ്കാർക്കിലെ വെള്ളത്തിൽ hello hello moktaka hello hello hello moktaka ha ha ha chalo go na moktaka ha moktaka ino hello hello hello aya à, aya à, hello hello ore ocha hello hello hello hello hello hello hello bro hello hello hello hello hello hello big fan bro <laughs> big fan bro big fan okay okay bro like laksi like <laughs> okay bro. ဖစ်ဖက်လုံနေရဲ့ဖစ်ဖက်လုံနေရဲ့ချူလာငါးကောင်နေဖစ်ဖက်လုံနေရဲ့ဖစ်ဖက်ဆိုပြီးပြစ်ကောင်เนี่ยဖင်လိုက်တာငါလူမသွားပြီဖင်လိုက်တော့အကြောက်နေဖစ်ဖက်ပြောပြီးဖင်လိုက်တဲ့ကောင်တွေဆိုအဲ့ကောင်တွေပဲလို့ဖစ်ဖက်ပြောပြီးဖင်လိုက်တာဆိုဘယ်လိုလဲအဲ့ကောင်တွေပဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဖစ်ဖက်တော်ပြီဆိုရင်ဖစ်ဖက်ဖစ်ဖက်ဖစ်ဖက်ဆိုရင်သူတို့ကြီးပဲနိုင်တာအာလူဖစ်ဖက်ဆိုပြီးနိုင်တဲ့ဘဲတွေကိုတိတာ ဟယ်လိုပြောကြောက်မပိုင်ဟယ်လိုပါကဲလီယိုရေးစက်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆင်းလိုက်ပြီအပြင်လေးကိုဆင်းလိုက်ပြီအပြင်ဘက်လေးကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဘာခမ်းမှမရအပြင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှော့ခန်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီရဟုတ်တယ်တော့ကိုပဲလုံးနေနှကောင်ဖုတ်တယ်နှကောင်ဖုတ်နှကောင်ဖုတ်ကိုပဲကဲ 五十六，五百耶，啊，都是好机，五百也够用了，别打呗。啊，真正的老了，真正的老了，嘿，五百也得用，真正的老了，五百不老不老，不不不老不老，五百谁用啊？不老不老。哇，谁记得谁谁去上嘞？去上嘞？记得去上嘞？ 要喷得打你，我把住打你。我这厉害。我们射一射一一去嘛，射一去嘛。I got supplies. 嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨。喵呜，喵。你弄你弄不嘛？嗨，嗨。啊，这什西这什西 s m a r t t h location. 去那点干嘛？ வாட்டர் ஓகேடா ஓகேடா ப்ரோ ஓகேடா ஓகேடா पूरा पूरा लेगा मत लेगा मत बस कौन है सीधे सीधे वो लेगा मत Nice. Nice. Pinai ma, pinai ma bro, lamp it. Pinai ma, pinai ma, pinai ma, pinai ma. ဥပေစိတ်လျှော့ပါဥပေဥပေဆောင်းချန်ညာ M24 ရပြီခင်ဗျာ M24 ရပြီခင်ဗျာ M24 ရပြီခင်ဗျာမကြောက်ဘူးလားငါပါတယ်မင်းတက်ငါကဲပေးတာမကြောက်ဘူးလေဥပေချန်နေပြီအဲ့လိုပြောတာဥပေဆောင်းချန်နေပြီမကြောက်ပါနဲ့ဗျာဥပေဘာလို့ချန်နေရလဲဗျာဥပေရရမလို့ပါနဲ့ကွာဒီကောင်ရဲ့ကိုတိုင်းကြီးโอเคဗျာအော်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်များနဲ့ပြောတောက်ချင်းစရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာချန်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါက game channel ပြန်ချိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော် share ပေးကြပါဦးနော် ပြန်ရောက်နေပြန်ရောက်နေပြန်ရောက်နေခေါင်းပါအားရှက်ပြကြပါဦးခင်ဗျအပတ်ကြီး crew ရရှက်ပြကြပါနော်တဲလေးလက်မလေးလည်းမနေ့ကတော့ပါလို့ပြကြပါဦးကြာလာကြာလာကြာလာကြာလာမယူပြန်လာပြီโอเคခင်ဗျာ hi idol တယ် hello ခမိုင်းရောတော့နေတော့နေတော့နေနေဥပ္ပေနဲ့ဟိုဟာဟိုဟာနဲ့ဟုတ် bro bro တော့ကျွန်တော်ကားကားတော့ရှာပြီခဏလေးစောင့်ခဏလေးစောင့်ပါဥပ္ပေဒီမှာအခုရှိရခုတကောက်အပင်းနေချစ်စုပါဘွာ ရှင်းလာတယ်ကိုတာကြီးကျေးဇူးပါလို့မျိုးတက်ရေးရှင်းပြတာအပေါ်အသေးလေးလက်မလေးပဲမနေ့ကနှိပ်ပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော် comment နဲ့ပြီးတော့အပေါ် real လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မလေးပဲဖြစ်အသေးလေးပဲဖြစ် real လေးကြောက်ချက်ကြောက်နှိပ်ထားပေးကြပါဦး thank you ပါဟိုဟာတာတော့လည်းဘာပေါ်တာပါရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီဘက်ပေါ်ပါဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဒီမှာဒီမှာရှိမှာအဲ့တော့ flag ကောနော်ညာရီမှာအဲ့ညာရီမှာ ဦးလာငါနောက်မထောက်တာပြီအာဟိုကြောက်ကြောက်ကြောက်နေကြောက်နေကြောက်နေစားတာဗောဦးဟမ်စားနေအဒီလေးပါဒီလေးလေးပါနဲ့ပါပြီကြောက်နေကြောက်နေထောက်ပေးတာလေစားတာဗောဦးလုံးနေပြီဘီဟာတမလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်5 4နေတော့ကြည်လေးပေးပါလားကျွန်တော် F4 လေးခုမှပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့မဲ့ကြည်ရှိတယ်ဘယ်5 4နေတော့ငါ့ကိုမရှိဘူးရောဟာ ရရင်တက်ကောင်းတယ်ကွာအဲ့အဲ့မီးမလေးကဒီကောင်လေးကွာဖြစ်တယ်ကြီးဝိုင်ဝိုင်ဟောရပါကြောင် AW ရပြီအေးရပြီဟေး watch ပါပါအန်ဒဘူအန်ဒဘူပဲအန်ဒဘူအများကြီးပဲဥပ္ပေဒီမှာနှစ်လက်တော့အန်ဒဘူလာလာလာဥပ္ပေ let's go ဘယ်မိုက်တယ်အတူကိုအဲ့ဒီဒီပုံမှာဒီပုံဒကိုင်းရှော့ဝိုင်းကြော်ဝိုင်း try shot အခုမလားဒီကလေးကလေးကိုမြင်မလားအောင်လို့ကြက်မိတာလေကျေးဇူးပါဘောင်းကဆိုအော်ပါဥပ္ပယကလေးလေးတာဥပ္ပယကလေးလေးအသက်40ကျော်နဲ့ကလေးလေးအော်ကျွန်တော်အသက်လေးတမလေးမနေ့ကနှိပ်ပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်မရှင်းရသေးကျွန်တော် public share လေးနဲ့ short ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲနော်ဟိုမှာရှိမရှိမရှိမရှိမရှိမရှိမရှိမရှိ 跑来跑来，Spiderman，Spiderman，都离那远，离了远。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀！走走走。来来，往西边，往西边。旁边，旁边了，旁边来了。后面，后面来了。啊！撸一头，旁边来了么？撸哩。 ခုံပြီးတော့ပြစ်တာဟိုနောက်ကဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်တော့ထိုင်တော့ထိုင်တော့ထိုင်တော့ခုံပြလားခုံပြလားခုံပြလားခုနကဟိုဆူလန်ကားကောင်နေဆူလန်ကားကောင်နေကျွန်တော်ဖန်နေကျွန်တော်ဖန်နေဟိုတိနိုင်ငံနိုင်ငံကောင်နေ Hello, hello, hello, bro. Hello, hello. Hey, hey, hey. Sorry, sorry, sorry, bro. Big fan, bro. Thank big you. fan. Okay, okay. Sorry, sorry. how many, how many, bro? Only two, only two, only two. Two guys, two guys, bro. Okay, okay, okay, okay, yeah, right, yeah. okay, okay. Hey, hold on, guy Yeah, yeah, yeah. They don't even have a Hey, sorry, bro, bro. Hey, eh, bro, we are going, bro, we are going, we are going now. Bye, bye, bye, bye, bro. See, lucky. Okay, okay, bro. Okay, okay, okay, okay. okay, okay. နေနေနေကျွန်တော်အဲ့ဒီချပြအဲ့ဒီသူတို့ကောက်လို့မရဘူး နေကျွန်တော်ကပြောလာအေးစုအေးစုပြောလာမယ်ရောင်း let's go okay okay ဘာဘာဘာဘာဘာ bro see ya see ya bro bro okay okay ဝင်ကိုချစ်တယ်အာမင်းချစ်တယ်မာတော့မာဒီမဲ့ချစ်တယ်လာပြောတယ်ဟမ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဟမ်လိုက်ရကောင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်လာပြောနေဟမ်ဒီကောင်ညီမစကားပြောနေလားဒီဟမ်တိတိကနိုင်ငံကောင်အဲ့ဒါချစ်ကောင်တွေဆိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျက်နှာပြောတာ တင်းတွေကလည်းငါချုပ်ကောင်တွေချုပ်မကောင်းတယ်တချို့ကောင်တွေပေါ့လို့ပဲသားနေလို့တကယ်ပေါ့လို့ပဲသားနေချုပ်ကောင်တွေချုပ်ကောင်တွေကတကယ်ချုပ်မကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကူပါခဏဆောက်လိုက်မယ်လေချိုးလဲချိုးလဲပါလို့လားဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီလိုလေးလေးဒီလေးဒီအမြင်ဆုံးအမြင်ဆုံးမမမကိုပဲအေးရောက်တာရအမြင်ဆုံးအမြင်ဆုံးတော့ပြပြပြပြီနော်ပြပြီနော်ပြပြဘလစ်လေးဥပ္ပဘာလို့ပြတော့ဘာလို့ကြောက်နေဥပ္ပဟာလေးလေးလေးတွေးရောက်ပါပြီဒီလေး Olha Ô, mamá, Ô, mamá, cara, cara, cara, lima, cara. Marked a location. Em bảo quên rồi. Ô, đâu, đâu, đâu, quên quên. Ờ. Bắn lên bile, A bile. A, A trên này hả? Body shot. Đuổi lại, đuổi lại, em còn 哎，背的，背的，背背嗯，就是阿玛丽玩，阿玛爷爷玩。碗，好的好背着。能变变 င်္ဂလာပါဗိုလ်တင်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပပိနေတာတယောက်ကပိနေတာအရာစားတယ်အဲ့ဒါကြီးအရာစားစားတယ်တယောက်ကပိပြီးပြင်းနေတာပိတယ်ပိတယ်မှန်တာသိလားငါကြည့်တော့ဖြတ်မပြေပါဘူးဆိုအဲ့ကြောင့်အဲဝေဝေလေးတိုက်ဝေကျန်းတာပေါ့တယောက်ထွက်ပိပြီးနေတာတယောက်ကတယောက်ကထွက်ပိပြီးနေတာအဲကြဟိုကောင်အနောက်ကပြက်တယ်အဲ့တော့ ထွက်တော့လားထွက်တော့လားဒီလိုဒီလိုဒီလိုထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လို့ဘီကတယောက်ကအော်ကြီးမကုန်းလားမသိဘူးဘယ်နဲ့ခံရရတော့မပေါ်ဘူးတိလားอืมဟုတ်တယ်တမ်းမဲ့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမမှန် 阿妈现在阿妈阿妈，我我叫阿妈别玩了，阿妈研究，打什么了？打干嘛？哎呀，不要别了啊！你打狗阿妈阿打老鼠，老鼠。我比你拿我啊！我比阿伯的盘龙团厉害多，屌的，我比屌我，你的。呃，OK 吧。 cho bị thà để trên thứ vào có được ông không thank you 호나 호나 봐 호나 봐 호나 봐 호나 봐 나가 나가 찐데 찐데 찐데 찐데 들어가 찐데 들어가 네 아마요 아마요 아 우리 라이디 보 라이디 보 라이디 보 라이 강상 뭐지네 와이 호비 네 이네 라라라라라 jak kamu ama curu mi apa yo ubi yo ayo yo yo yo yo ubi ini curu mi apa apa ya bising cara bising nenek cara bising nenek cara bising nenek cara bising ya ya ya ya ya ya တက်လွှတ်ရှင်မလားမမတကောင်တော့တကောင်တော့ပြီခဏခဏတကောင်တော့မတွက်မတွက်ဘူးမတွက်ဘူးခုနကျွန်တော်အသက်ရှိတော့ rush ကမှာ မရှိတော့ဘာနှစ်ဖက်ဖြစ်နေလဲလာလာလာကိုမလားဟုတ်ပဲဝင်းဒိုးကြောင်တိလားဝင်းဒိုး error တိလားဆက်လက်ဆက်လက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိရပြီရက်သွားလားတိလားဘာလို့ဆို line မကြောက်ဘူးဘာလို့ဆို wall မကြောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းတူတူနေရဲ့တိအောင်မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ် discord လည်း active ပဲလေဘာပြောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီအဆောက် window ကတကယ်ဆိုးတယ်ကဲခုနကွယ်လေးခုမှပြန်စပြီဗျာ ဘယ်နာပြင်နေမှာလဲအဲ့ပေါ်မှာပဲဘယ်နာဘယ်နာဘယ်နာဘယ်နာဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာ Marked a location အဲ့ချက်ကြောင်မှာပြင်တယ်လိုင်းရတကယ်ချီချီလိုင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့အ window window window တကယ်ပြစ်တကယ်ပြစ်ကောင်းတော့လိုင်း window ကလာကြတယ်အပြစ်တာလေ window error window error လိုင်းမကြောက် window error ရက်သွားတာကျွန်တော်ကျွန်တော်မဆော့ဂိမ်းမှာဆော့နေတယ်ရက်သွားတာ အကုန်ပြန်ပိတ်တော့က not not responding ပါလာဖြစ်သွားတာ window error မနေ့က window level မှာတင်လိုက်တာဇုံသွားမယ်ဇုံသွားမယ်ဒုံးမယ်ဒုံးမယ်ဇုံသွားမယ်ဇုံသွားမယ်ကိုမယ်ကိုမယ်တိုင်းကြပါတိုင်းကြပါ window error လိုက်မကြပုံမပုံမပုံမခွေးကန်ခွေးကန်ကြီးနဲ့ပြစ်နေတော့ကဲ chicken chicken လာဒါခုနပွဲပဲနော်ကျွန်တော်ခုနဆော့တဲ့ပွဲပဲဒါ ကျွန်တော်ကျွန်တော်မသေးသေးတာကျွန်တော်လိုင်းလာသွားတာကိုအဒီမဒီမဒီမဒီမဒီမကောင်းပါဒီမဒီမဒီမ Mark the location ဒီရှိမဒီရှိမရောဒီရှိမရောဒီရှိမရောကဲမကဲမချောချောချောချောဒီညာပါချေ Watch out No I know I got no ဟိုတမဟိုတမလည်းချေပူချင်းကြီးတမလည်းချေပြီးရနော်အာလီယိုရဲ့ လာပြီလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီဘယ်နှမောင်ဘယ်နှမောင်စမုံစမုံထဲမှာကျန်စမုံပဲမုံထဲမှာဒီဒီဒီဒီပင်အောင်ရောက်ဝယ်ဒီပင်အောင် Mark the location ကွာကျွန်တော်ကြည့်ရချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရချိန်မှာမရှိဘူးဒီရဲ့နောက်မှထွက်လာလားလို့อืมအဲ့လည်းမရတော့ငါးနာမှလေးကောင်မူကြီးအဲ့ကောင်တွေပဲကြံတော့ဥပေ ဥပယဘလို့အောက်ရောက်နေရတော့လှပြီဥပယနော်လှလေလှလေမင်းတို့နောက်မင်းတို့မင်းတို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့နောက်ကပြစ်နေတဲ့ကောင်နဲ့ငါပြစ်ပေးနေတာမင်းတို့နောက်ကိုလာတာဒီထဲမှာ၃ကောင်ဘူးရှိတယ်โอเคပါအားလေအလားလေအလားလေကဲကျွန်တော်တို့ပြင်ကမတက်ထောက်လိုက်အောင်မေကျွန်တော်ဒီမှာခုနကပါဗျာ line မကြဘူး line ကြတဲ့အမှန်တာမဟုတ် PC ကကျွန်တော် Windows မနေ့က Windows 11 update တင်လိုက်တာ Windows 11ကြောင့် error တက်ပြီ ရက်သွားတယ်ဗျာစားတယ်တကယ်ဖိုင်မလို့ကနေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မလို့ Windows 11မတင်အဲ့ update update ဆိုပြီးညက်လိုက်တာ Windows 11ဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြီးကပြုတ်ပြီဟာ nice nice nice nice ချစ်ကန်ရတော့မှာတော့ဒီလို